आता हळूहळू चालत चालत घरी जाते जे भेटलं ते पहिले दाबून ना खात्र्यातरी झोपले का सगळे बघून ना घेती मग झोपल्यावर सगळे घशाची भीती मग हळूच राणी लावून घेती मग कचकन पहिली ऑनलाईन येते ना ऑनलाईन येते मग रिप्लाय देते बोलता बोलता रातभर झालो आम्ही ना की महिने करू आपण पळून जाऊन लग्न तुझ्या बापाला कळालं ते येईल मोठं विघ्न येडे खाणं तो सोड आपलं मुश्किल लागणं <laughs> लक्षात ठेवू गुड बाय